введен с обострением ситуации по периметру наших границ, согласно документам, которые у нас на этот случай предусмотрены э, в Союзе Беларуси и России, это давно прописано, э, в связи с обострением введен режим такой повышенной террористической опасности, поэтому мы э, начали процедуры с развертыванием союзные группировки войск, основу которой составляет, как я уже сказал, армия Беларуси, которая будет э, дополняется уже частями Российской Федерации. Что по плану. То, что в том числе и ваш сосед Украина уже на официальном уровне заявляет и даже хвалится тем, что они де-факто являются членами НАТО. Как вы это воспринимаете? А мы никак это не воспринимаем. Э, желаемое за действительное можно выдавать, а вообще нас это не очень беспокоит. Хотят они быть членами НАТО, но Господь с ними, со всеми вытекающими, конечно, последствиями. Спасибо большое. Спасибо.